karena eh, bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan bahawa bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram yang spesial di mana ibadah di situ keta eh, ketaatan pahalanya diperbesar sebagaimana maksiat di bulan-bulan tersebut juga diperbesar dosanya. Eh, khusus bulan Muharram maka sangat dianjurkan untuk Eh, berpuasa secara umum kata Nabi SAW afdalu siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram wa afdalu salati ba'da al-faridah qiyamul lail kata Nabi SAW sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan ramadhan adalah puasa di bulan muharram sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah puasa ramadhan adalah puasa di bulan Muharram dan sebaik-baik solat setelah solat lima waktu adalah solat malam. Ini satu rangkaian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan solat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah Muharram dan solat yang terbaik setelah solat wajib adalah solat apa? Kiamulail. solat malam. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengidofahkan, yaitu menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Kata Allah, afdhalu siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahi sebaik-baik puasa setelah puasa bulan ramadhan adalah puasa di bulan Allah al-muharram yaitu bulan al-muharram jadi bulan al-muharram ini bulan yang Allah sandarkan kepada dirinya syahrullah bulannya Allah yang namanya al-muharram dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia seperti Allah mengatakan ya tentang masjid Baitullah rumah Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, Allah berkata naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Ya semua yang diidhafahkan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diidhafahkan dinisbahkan kepada Allah maka merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah, Syahrullah, syahr artinya bulan. Allah bulannya Allah berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhafahkan bulan tersebut kepada dirinya. Nah, Bagaimana cara berpuasa di bulan uh, Muharram? Maka para ulama khilaf secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, okay. 25 hari oke, okay. 27 hari oke. Okay. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Eh, banyak ulama ya. ya. Oleh kerana saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi saw untuk berpuasa eh, setiap hari maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari berbuka dua hari. Kata dia ini utiku aksara min dalik. Ya Rasul aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, Sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama Setahun puasa tiap hari selama setahun itu yang dilarang adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut tidak jadi masalah contoh sederhana puasa ayamul bid kita puasa tanggal 13 14 15 berturut-turut atau tidak berturut-turut contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain puasa dua bulan berturut-turut enggak ada masalah Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram dia puasa sehari, berbuka sehari, berbuka puasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? kapan saja. Oh, Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus seperti Senin, Kemis, Kemudian ayamul bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu 8 hari plus ayamul bid Senin, Selasa, Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Ashura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW dan puasa hari Ashura Aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Ashura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama. Ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Ashura, maka melalui empat tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Ashura, ya, di Mekah dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Ashura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Ashura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah ta?" Fawajad al Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, Mahad al Yom? Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, Hada Yomun Saleh. Ini adalah hari baik. Hada Yomun najjallahu Musa wa Kaumahu. wa aghraqa Fir'auna wa Kaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa AS pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ya. Maka kata Nabi saw, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Ashura. Bahkan tatkala itu puasa hari Ashura hukumnya wajib. Puasa hari Ashura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadhan, Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadhan. Jadi puasa Ashura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim eh, orang-orang uh, untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Ashura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa eh, Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadhan, dan juga berpuasa di hari Ashura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya di tahun eh, uh, 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Ashir, Ashura. Maka Nabi SAW berkata, La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'a. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Ashura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Ashura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW.